This was the road to Plus. This is Sonic Mania Plus. Und wir haben jetzt Knuckles auch noch. Yay! Und ich bin jetzt gestorben. Yay. Äh, was? Oh Mann. Okay, das ist ein Item Randomizer. Yes! I say only best shield, nothing more. Only best shield. Und ich glaube, äh, ist, ist gerade, meine ich gerade ernsthaft einfach da stecken geblieben. Okay. Also um ehrlich zu sein, also ich habe mal gesagt, dass ich auch ähm, Sonic Mania für die Switch geholt habe. Ich habe vor einem, glaube ich, vor ein paar Tagen habe ich mir auch das DLC auch geholt. Einfach nur weil Roman. Einfach nur weil Roman und Emma und die fallen. am I gonna get ya? Am I gonna get ya? I'm so fast right now. I'm nearly at ya. Okay, no, no, no, no, not, not nearly. Not even close. Roman, Roman, Yes, exit. Somebody please help me. Oh yeah. Oh my god. Vapor. Vapor metal Sonic. Oh my god. But hey, how does Stardust Speedway look? Eh. More aesthetics, please. Aber eins muss ich sagen zu diesem Boss. Holy moly Schokololi. Nein, wir gehen jetzt nach rechts. Ja, nach rechts. Ja, nach rechts. Nope. Okay. What? Please come down. What the? Yes! No. Das give me a bisschen mehr. Oh yes. Oh yes. Trouble can come in. Ha boy. Ha mother fish hallo holla holla boy. My boy. My special son boy. Was hast du eigentlich schon erwartet? Water. Good for your health, your sanity, and especially Roman sanity right now. Can I change this? Can I refund this? sweet the taste of love can be Until you let me pick the fruit of the forbidden